wakulisayimu kuumula koko nembibazo okubeera nga mukyali ku programu uh, ettaala nga mm. bulijjo mm. uh, emisaawa tugiwayo oluusi okuddamu ebibuuzo mukulutamala emirundi abaddamu ebibuuzo byammwe mm. ebyetuba tumaze okusengejja mm. naye obutaba mubugule eh. butabuli mu bukus olayo nakano nakakomezaawo yes. e, eh, wakakomezaakayiwula akajjano kayiwula e. Eh. e. nembaga nti kayiwula yategeera bwe mbasomera wano Yes. kayibula yategeera nti eggwanga ligenda kutabuka e. naye nati naye amudiimu selefu to the tv siri milioni pipo ngamanyi babayiwa mukamaawe naye akola agendera ah, ah, naye tabakkiriza kukwata ggwanga kuba kayigula yasigala bumu nga bonna badduse akalu bwe kamala okuggwa ne bakoma baatu mukunde ne bawondesa kaazi ante nkugamba nti kayigula bamuddukako n'asigala bumu ne mukamaawe eh, eh. kati bano ne badduka nti kigenda kuyiika naye enkola yaabwe nga bweri era ne bakomawo n'emitwe gyabwe batumukunde be bafuna obwa minisita bantu bano bajooga kubagaga nti bajooga naye mafiya yefuga mafiya museveni naye talira naye kati abadde abijjawa nze mujjidde yo beno nga mitingi zituula ngaolibwa atakikkiriza nti mm. imagini omuntu ali kulusegererwa presidentnamutuma nti go and investigate eripoti ogendetere mafia namukwata namuga nti gituwe osokewekwekemu nebogera mu meeting nti yetugirina yetugirina by the time ono bwanatuukirayo ono yekweke bwagujjako essimu kakati bobakolere dokita nange byebaali bagamba nti aa museveni oba yamuwa ebyuma bwabula kyamuwadde ajja kufuna omulala nolwekyo tukolagane naye amuwa ebifu nzempe purezenti ebifu museveni yeeka kati yakamala okukizuula mukiseera kino ebbanga lyonaba litakim era bakugamba nti asiiba mu bugundi buno yagula ne bugundi eh, kati ne babuuza nti how do they communicate ntubuuza intelligence yonna nesimu yetu gikebedde ya mirundi tekuli communication ekitegeeza drive baali bagala kujjawo drive wange eh. okutomera emmotoka yange ntibagaye nti ontamanyi kuvuga ate no kati bampadde ekyuma mita nya e, e, omuliro wegukugweramu ogugu eh? yeskasitoba ngaojja hedon mita nya omuliro nguzikirira motoka yo nezikira Eh, kati owe dubayi nakyagenda kuwakana <laughs> abedubayi balina byebamanyi bakuba byeyo <laughs> tekinologi agenze wala nnyo kyova olaba nti bali abasajja bekenya abaagala ekonome yaabwe hmm. ne rwanda yaguddewo n'okusaala basaala the conclusion today is are we going to starve our people inside their homes mm. when we don't have anything nga bwolaba ebise bigenda mu sekansowa mm. mu bitundu ebimu kankubuulira ebiragiro bya museveni byavaawo dda ababodaboda basomba abantuyes ebiragiro museveni byavaawo dda kasa museveni yagamba nti mbiwadde akakiiko ne bategeera nti museveni buli waddire ekintu nakyejjako kiba kiyingiddemu ababbi onoddira emmere obalekeyo abaana abaana be wasuubiza amata ne banyaabwe abayonsa tobawadde kakati amawanga kyegakoze kampabuuli mm. kenya by yesterday yabadde yina abalwadde abali ku bitanda omutwalo gumu kitundu mm-hmm. ng'abalowoozebwa nti bayina bali miliyoni biri mu emitwalo nsanvu mm. naye bakugambye amasomero gagenda kugulawo ekizibu kyebafunye kyembagamba wano mm-hmm. nti ebwataliiwo preparation yonna bagambye nti kenya okujja nga gavumenti ya kenya ekutte sente nesasula banka amasomero tegagenda kutandika kuba looni zezigajjudde mpitirivu olunagala nga bokisoni yabajja solve this issue yo kenya yeewola naye bannakenya nenyonyi yabwe yazzewo kenya yaweereze they are saying ye we are going to coexist with this virus yes. what is the solution now the solution is to find ways nti make uh, uh, their facilities uh, isolation facilities attractive mm. nga abantu babire si bano bebamma emmere naki basibe sente basibe abalwadde yes. tubajjanjabe kubanga gino emyezi ena gituwadde expertisekaka tebakyayina akeedi baali basaddewo bazibbe akeedi gye baggulawo miliyoni kyogola sikitto ne kayondo naye olunaku lumu sekitta oyo azinya ennyo amazina galinakwale ne kayondo nafiiriza abasubuzi neyeyita owekitalo mm. olunaku lumu ajja kufuna akabiina kebayita towaserwale mm-hmm. besikitto ne kayondo babalinnye ku mutu basalandawya mm-hmm. adukeomanye omusajja yenna mm-hmm. bw'abaddukaduka yekutewakati buli lwadduka kwanga ali bwere <laughs> adduka yekuli kayondo ne sekitto mbaloota mu kampala nga kayondo adduka omusajja omukulu yekutte wakati yes i helped me mm. i helped the aked owners i played the record nga bamafiya batudde bagamba nti ebyo ebizimbe byabaganda mhm. twabawola sente mu banka zaffe mhm. bagagawadde bakoze buli kimu tubiremese tubitwale nti abantu balowooza ebbanka zezibitutte eh. yes museveni akitegeera namenya nti bino bya gundi i prayed that gund ne bwoŋama njiddemu nekusumu yange kweri naye museveni natategeera nti abasajja bamuzanyisa lwaki amusomi tagaggulawo eh, kakati kitegeeza nti e anti kakati anti kakati wulira hmm. ekanisa bakimanyi nti what is important sibagoberezi hmm. what is important bebe ekanisa okutandika nemizi okuba ababisente kubanga hmm. nze kyenyamba puresidenti i separate the two museveni talagirangako babodaboda babakube hmm. museveni talagirangako mukazi walubuto omukube nga bwetuteeka munkola ekiragiro kya puresident no hmm. lwaki bwe yayogedde kati sentongo lwaki wemasaka tannawakanya noono omusajja ayina omutwe ogulinga ogundi engoma owemityana aladisi wemityana nga tussamu nkola ekiragiro kya purezidenti olaba luzigo bwe baali bamukubye nti rdc ebaamuwuliriza lwaki oyo banange musajja akolerisa for sentonga emasaka ono wemityanagwa buli rdc yenna yenna abadde akolagana kagende kadde agende hmm. kuba kakati nze mbabuulira nembagamba nti lukwago as i speak today mhm. mu kampala lukwago alina 60 percent eyokuwangulwa bwa meeya mhm. kati sovuhu wiizi campaigning for lukwago nrm yes an election year is a sire period bwe batugamba mubyobufuzi mm. an election year is a sire period mm-hmm. olinga kugenda kwogereza public ejjukira nnyo implimenta okusinga proposa nti besiga eyagamba nti omusolo gw'omutwe guveewo museveni nakuteeka munkola bajjukira ani yes kakati implimenta kati as we speak today lukwago mutunulire ku tv yagenda nakkakkanya abantu abendaalemu nebugendera mubuwengebwebutibwala disi nebugendera mu buwengo bwa gundi ye because you have a structure hmm. you are rdc rubaga tolina waayisa asensinga nti mukatale kegindi kebuseka kagenda kubeeramu ebizibu hmm, why have you failed to solve this issue to reach the court ngaomusajja agala ekintu kimu era bali bakwesa omubbi ono gwebakolagana naye bakwate omusajja nti yamubuzizaawo dasanaladis eh? bwe batyo bwebakola nga balidde sente bagendera mu lukwago bwe basinga benyonyo benyanyo aladis because mm. you have the, you, it should be you the government cannot be fire brigade mm. government erinda kuzikiza muliro you cannot be reactive kati twalibadde tulinaffe tulina nelaborate structure mm. nti where zivugiddewa ngala DC gwe nalabye ala DC yabadde wawa omwana gwe bayokeza yenna naga nti nze olwamulabye kugundi nasitukiddemu yes tik ne bwaba yakibaddemu golooza takiwulirangako kesi ngaeyo omuntu ayira muntu amazzi olooza takiwulirangabwavu bwavu buno nti omukazi oli bwe bamuyiridde osanga babadde baagalana amwagalira bbaawe mm. kakati okwokya omwana ono ali valunebo bamuwaddeyo ku ssente mm. ono omusango ne guva ku poliisi but emisango egyo gubavunana kati oyo mbajja muvunana attempted murder yes. tegutegotiatingibwa ku polisi nabagamba nti esajja baliyita katumba liri wali kibuye mukubba tewali aliyenkana libba ne, ne osiwa saidi ekibuye eh? lyakwata eh? emotoka y'omusajja fuzo nerimu mm. Mm-hmm. emiliyoni emu mm-hmm. nerimuka sente gwebaziggyawo motoka nerigitunda tayimbwa gundi Uh, oh, sabbiiti nze gwensinga ogwesigaye mukwano gwange bwatali kukwata sayidi wekatwe kumugamba ayogere katumba gyali aze emmotoka y'omusajja gyeyabbira ku miliyoni emu iltake the matter to the president kubaga gatuzanyisafuso yamuwa miliyoni emu nagaga omwana omutojja wa sente katumba wekiryawo ate si kya poliisi ganagasama kyebakuba omutayimbwa nekisirikirawo yes katona yefuse kukuyabanya let the police put up akachiko aka investinga police ne, ne border border ziri yao kuba when the president gives a directive is mm. misused yes ntiala dc kakati uh, sente bazifuula kagende kadde mm. instead of supervising these people mm. aladis became part and parcel of the stealing gundi ya defending eh, covid gundi ya defending abagundi abataliyo ate bamu obusente butono kati babalimba nti bagera kufuna 56 ne bafuna embwa z'abantu if the president nga akakiiko ka emmanuel katongole kafuna emmotoka mm. walabyeyo disitulikiti gye bawa emmotoka nti omukolo guli gindi disitulikiti yegindi erisiving emmotoka embyabasaddeko eh, namba za bulijjo ziriwa ziriwa ziriwa Eh, no tajja kola muleke namwe tajja kola bintu byonna the same people be mwagala okuzaayo nalabye gundi nalabye masaa <laughs> mafaabi mm. ng'agamba naggayi mm. nti kebera mu hansadi otubuuliremu kikye waliwo wagidde kakatiekyo ekitabo kya hansadi kyekyalibadde kitambulirwako kati mm. wy omubaka atayogedde mu palamenti ekitabo ekyo hansadi mwebateeka buli mubaka byayogedde why do you go back when after five years you have not talked parliament is for people eloquent people imamu kasiru waliwo musanzeewo yes imamu imamu alina okuyimba abulira abakkiriza yaziina mm. mpaka parliament atusobola kwaziina ngayogerera ku madala ga parliament aveeyo namboze wano yakwata embwa n'amafumu mm-hmm. najja ku palamenti n'embwa ze nti aze kuyiga federo embwa ze zamusooka okuddayo zawunyiriza federo teriyo zagenda wakajimu kati nambozi asobola okwogera ku federo betikami asobola okwogera ku federo bagyogeddeko yes mm. kubanga nze daswayamu erisiki teeka nti kubulya tibiriiyo mm. federo teriiyo mu mawanga tesoboka agaffe amatoera tebangamu kati bawakanira ku ekyo yate nga bagundi okutegeera yes this is knowledge ndaba batamani bange badokita bato n'omubuuza naye kati oyayinza okugamba omukazi nti jako engoyi mhm. nkuzaalise mhm. tisagwana bato myaka abiri mwezibiri eh? oyinza okusanga eyanga maani kakati executive makampuni g'abazungu myaka asatu mubiri asatu muetaano bapairoti baana bato what do you do nti oyagala wanvi ngaabalamuzi bebateekangako wiigi eh, tibakaddiye so therefore kakati nze nkugamba mm. nti lukwago tumukoledde nnyo ah, lukwago is riding on the mystics of nrm nti baagenda ne badde bakozesa ne babaleeta ne bakuba bawukulu abasajja bakulu babitirani mm. ne badde ebbali naye kakati lukwago namulaba jjo ngaabanne mabagobya abantu ye nagenda awanika resolution ya kansa mm. resolution ya kansa eyogera kitwagamba tiwali muntu agenda kuva muntobazi nga tasasuddwa kakati ye onoagamba nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti museveni ekitangira aboonoona obutonde bw'ensi mm. yes because for me when I'm, i need aid it doesn't okatumiki obola bamafiya bakugambye ffe tetufaayo kwani naye anakkiriza patonegi oyo gwetugenda naye gwetugenda naye sebaggala anakimalako sebaggala ndesaali mwogedde nako mm. kubanga sebagala bazanya katemba mm. sebagala bafiira mu tda ne bukenya kati sabayiwa tdasebagala bwamala okuyiwa tda neriduka mm. nerigenda ku delegacy conference neryogera oluzungu olufu neriga nti nze mbadde mbega nkiyiye mm-hmm. kakati ewa bobi waine akimayoki bobi waine ali ku kiwaani ate yeyakiyimba mm-hmm. kiwaani kiwaani buli omu ali ku kiwaani <laughs> kiwani kiwani babu wayne ali ku kiwani lwaki hmm. kankubulya okumanya bobi wayne ali ku kiwaninze hmm. eh, eh, eh, hmm. i like those people why nti ah, muafrika gwekiraba nti omukazi kiiza mhm. ajja kufuna omulimu gwa beeyi muafrika omuntu okuva yitu challenge the state is not easy because of the cost involved bamukuba emigo emeka mwaluwa nze njagala nnyo abantu ngaabo kyobala mugisa muntu tasike yalinga muntu mm-hmm. infact if ianalyze mugisa muntu kandi succeed museveni kati samulaba besige nga agudde bamukubye baddusi mm-hmm. mugisa muntu talina vendeta ku museveni besi yeye kyawa nnyo nakyawa ebintu e byonna bibadde byakwonoona bwonoonyi mm-hmm. so when we get people like abo babubiwaini baani baani politics waffe atereera nti ekitiisa abantu okudduka kiki babaamu n'akakuuyo kaabwe akedda akakuku akakuku mm. but if omuntu ntiyaki okudduka these are gentlemen naffe tujja kubeera muyinza tubeereko mu opposition yes. kyobalaba nti yo mafia eteekayo kakati nkubuulira nti mafia ekugambye mugende mugjeyo empapula kakati balogeka wabobi wayini lwaki tewaliiwo muntu akola duplicate mu kintu kitatunda mm. kakati mafia abantu bonna ebasindika wa wabobi wayini kakati bobi wayini ne bwabagamba nti obwa kansala obukadde butaano akigezeeko bajja buleeta many of those people si babe bayitiddeyo buyitizi nga bwe mbagamba nti mu 1980 nabuuza kawanga omutose mwogere mm. why have we given the deep card to upcs in busoga mm. naŋŋamba nti mwana nkankubuulire there is no person who, who defects from a ruling party and it happened waliwo omusajja nga bamuyita bigombe uh, obati yamuwa obwambasade germany yagamba nze sibeerangako mu opposition nabadde nga nti dp egenda kuwangula 11 basoka went back to, to, to upc nebaddayo kakati noono bobi wine okusooka yafuuse kayoola talina kibiina mm -hmm. i praise bobi wine for one thing mm -hmm. he has the strategy he used mm. eyobutaba mm. na structure imuyambi nabagamba nti bobi wine abo babalamu tebamubala tebamutegeera babba bubise yes. why bobi wine alinga omuntu alina akabina akanene mm-hmm. nebwomubbako ekikoyikasigalawo akati bobi wine muzimu eh. people power muzimu kati kusasira atutte ki eh, okutwala ebibugo ebibugo bya lubale nobitwala mu chaki nebabyokya lubale oba omujeewo mm-hmm. bajagula ebibugo ebirala batekebwa omulala era neyakubuulira kunyomera ntimamunjuu nze ndikutta ndikwata mulala eh, eh. si bibugo eh. kuba akutta ti nakwata wungi omulala kakati bobi wine nebotwala bakusasa nebotwala banne botwala bani abo babbiramu babogundi babba bubbi sente mm. i dont respect them kakati what does it mean ti bobi wine bamafiya bebasponsalinze abantu abagendayo abagenze ewuwe babo kamiliyoni omuntu eyabwama mumaaso ga museveni nga amusaba sente tubonga naawe nekacenca nekalaga mu dp nekacenca kaliwa bobi wine <laughs> athose people irayebo mm-hmm. nabaga nti abo balina kyebadduka dorotia dorotia dorotia maidia dorotia mwagala dorotia bamukwata atundanjaga yagitandika ddika bakyawaganye noono <laughs> oyinza okusanga naye atyavi atyavi atyavi nzenkubuulira kakati nga nabiira mm. bo tebabala thisstrategy of mafias balowooza munabiira bwajja atwala abantu negundiraja mm. natwala abantu iwan teriyo mm. okulonda kwa uganda mukwegendereza abantu abaluddewo nga balonda bafuna ebintu ebyo they decide wadde fe tetwogedde who should be member of parliament mm. but people have their measurement and benchmarks eh. two abantu ba uganda kati singa tuteekawo okulonda abavubuka be bajja bazze okukola akavuyo almost 40 teronda ekimanyi si nja kulonda mu byrection naye luli omusajja yalonda mu nkaaga mu gumu mm. ng'alonda olukiiko lwa buganda mm. yaddamu n'alonda mu nkaaga mu ebiri nga twefuga hati eh? yaddamu kubanga olukiiko lwa buganda lwe lulondamu ekitole ekitegeeza omuganda yalonda lumu yalonda lukiiko lwa buganda olukiiko lwa buganda nelwekolamu erekete college kati omuganda yalonda mu nkaaga mugumu yaddamu okulonda mu kinaana nga wayisa emyaka emeka kakati since then okuva pulezidenti museveni lwe yajja okuva mukyenda mumukaaga mukinaana mumukaaga twalondewo obukiiko bwerosi mm. kakati every time you vote ye mulimu bwekibeera wakirabako ekibeera eh, <laughs> ekyabba mm, anti basookanga ne bakola bwe bati nebaddira obuluu bwa semwogerere mm. makumi ataano mm. nebabuteekaawo nebabuteekamu semwogerere semwogerere semwogerere abenalemu nebagaa nedda temubala eh, obwo obubbe ekisaakaate kiri bwekiti kale katubuteeka waliwo bwasi mwogere baba lyawo nga neyasonsesemu ekya museveni museveni museveni museveniaanokabaka <laughs> bwe mubala buno mm. nobwase mwogerere mu bubale baasi ekiveera wakirabako oh, oh, but we have been improving twateekawo okulonda okwaki okwa tatulegi era mukana akalunzi akatabo kange wempawandikira mbagamba mm. nti sikuga nti tuzeeyo naye mbagamba mu katabo muno nti aba museveni bennyini ababadde babbira mu kalulu be bagenda okutabula akalulu bakwate abantu bennyini bekalakaasi bwebatiya gaasi muzeeyi bamugambe nti muzeeyi abantu bafa museveni tayagala kulaba ku bantu bafa bamugambe nti egindi waabaddeyo ataano gaafudde egindi ataano gaafudde mm. egindi ataano gaafudde abakubazaako bakuba waaki pulezidenti yabuuza nti abakubazaako bakuba waaki bamanyi nti zaka ayinza okufa nebamwetika nebamuyingiza ekibuka gavumenti nevaako ate bali mu gavumenti mwenyini kakati nze kyegamba nti bano abali ba ssente tukkirize okuba mu masente batabulwe akalulu tuddeyo tudduke sente tunoonye ssente bakube enkuŋŋaana naye nga enkuŋŋaana ziri monitadi olukungana olukuba mailo satu okuva mu trading center tulabe abatambula mm. olukungana gwolowooza nti bo bano abaopposition bo bebaagala abalonzi baffe ekitegeeza nabo bajja kumaintaininga ki eh, eh, amateeka eh, kulales mm. kulale kujja kubeerako ebidomola bya sanitization na bano batyo okkakwatibwa yes kakati bano ababbi ba ssente museveni baayina abagenda okudya bubasi bwanalwiso bateekemu abantu babasasula enkumi ezi bakirolo mm. abagenda okuleeta endongo abagenda okuleeta obutebe abagenda okuleeta amazzi abagenda okuleeta abatondo tukkirize babbe naye tufune emirembe eh, nze kyembagamba mu katabo muno mm. nti kakati tokiraba mu 198 twafuna apaki east apaki west apaki north apaki ki mm. mpiji baagiwabana mm. the whole of lakai lakai yali mu bantu bameka yali musengooba andu sengooba mm. yali mukatigajira mukasa mm. yali muluke kazinja basatu buko the whole of lakai twaliyo basatu ah. bukoto yayina omubaka ogusendabula oh. ah. kati mulimu bataano obati yabikolanga mpiji yonna omuli butambala omuli wakiso omuli ani yayina ababaka bana sikulwanga mumuwangulire eno yes kakanina bano bakikoze bagenze mu kabineti nebatemamu nebatematemamu obulere obulere obulere obulere obulere obulere kati gwekimanyi nti waliwo mbaka palamenti nga ayitya ku bantu omutwalo gumu oba nkumi bbiri ogenda muerekete okomisio ne bakutemerako egombolola zotayagala nefuuka constituency kakati kyebakukola eno mu palamenti bakuwa mairegi ntono naye onaga nti sente zenyonoonamu kukukola ekitundu kyenne muntemereko kati naffe tulina bubajjo ebibala byannankabirwa nina akatabo kempandiisa ebibala byebibala byannankabirwa byebyo butambala hmm. isewano constituency district kyotera isewano constituency district kwa buli muntu buli alimu amaanyi yetemerako buli yalimanyi omanyi omwaka omwaka tegwali gwa myezi kumi n'ebiri hmm. buli kabaka wa roma yagenda nga ayongerako negiwera kumi n'ebirindozeena kakati kyembuuza abantu bano abakadde basaana okukiikirirwaanti abakadde bwe bazze okukiikirirwa ne babaga nti muleete etteeka ne bagaana muleete etteeka tulabe mode of election bonga bagaa tebaagala abeeyala tubalonda tutya baaki kati pulezidenti yagenda nakola ensobi nalonda atu nejjina omusuubuzi oyo talina kyamanyi mumateeka yalibaddeyo nga yesuubulira giti eyanga mumaani atone jeno ekasi data atone jeno azikuliatire a lot of problem kubanga abakadde zinaba abakadde bani anti kyenkubuulira how the formula erected them kakati teriiyo modality teriiyo is a wish mm -hmm. neteriiyo kyovalaba nti bano mukuggalirayo palamenti egendemu nabo balinamu ebyabwe byebaagala naye ebyabwe byebaagala thekanfogothemy mm. nankabirwa zimu esaba mu 7 sente ku buli kyebateesaako mm. emutiisa nti buli kakati omanyi nti nabo balese mu reformuzi ne baleeta nti tamulimitiziddewo bafune bwe balira ku museven cent eh. okimanyi eh. okimanyi nti bano abagenzeeyo bansereko baani bavuddeyo nekikumi kikumi kati ate bano kati nankabirwatakunga bano mbw ate nabo baddeyo bamulumbe obanga batagikwatako abawadde ekikumi ate ffe nankabirwa zimu nankabirwa zimu nankabirwa ekibiina kya nrm eh. mane ekisa gundi bobi wine yayimba nti mana gyalunziriremu ekisa nrm money nti you can use local defense okukwata bodaboda z'abaana netugabana emitwalo kumikumi buli bodaboda wati yifu tukutteyo makumi abiri naye bano bemuzijjamu bo bo bayinaki bo bayinaki hmm. eh? bannange nedda nedda nedda sentongo muyitiridde baala dc kubanga bo bakwata ate no pulezidenti yamala kukola clarification okimanyi nti bajjanga ne bodaboda ziri ebweru omanyi nti emotoka zino ez'abantu abana zibadde tezinakkirizibwa mhm. nga bajja ne bagga nti emotoka yo bagijjeewo nti waliwo omusajja omanyi nti embeera nesente zange empya mm. waliwo omusajja omuserikale yajja nga tamumanyi naŋŋamba nti gwe ovunjisi ono aze okumuwa kyenji n'omuwa olupapula olufukonze luliwa najjayo olupapula lwa mitwalo etaano nti lwe lufu naye azze kumuwa kyenji naye nemuwa olupapula olufu nemugatuula awo kakini kawuku era mhm. luzansaaka mhm. nemugaa abaserikale mafu kankweyo mwisi toba bigondi bya poliisi mhm. ogamba otya mu uganda nga denomination ya sente ya mitwalo eki ate mpa nti omuntu kyenji nga muwadde etaano okuwa omuntu etaano kitegeeza yazze kuvunjisa lupapula lwa mitwalo kumi Olutaliiwo. Olutaliiwo. Nungambe mbwa sitama sikere. Fee! Kimbia kwa manyoko. Bumbavu. Kaduka emisinde lekaga nti oyani. Akakasajja katono kenge. Nti gobate tomumanyi. Mhm. Gobate tomumanyi. Yali alowooza nti ndire yaani. <laughs> Kumba gudde ku oh! kunswaswa. Walone walone nali netuulidde nze netuulira. Sajja najja nakebera ku mmotoka yange ya bulijjo. Mm. Nalabako midi ya gundi midi ya sitiika. Mm. These must be sieves. Mm-hmm. How can a person of this area have this type of sticker? Mm-hmm. Na hmm kondo ndoza gara agala gitunda. Ne afende nzo hapa. hapa manyoro swahili lutuufu tetugaa ndikuja. Mm. Ah, kiyo kiswahiri ki Kiswahili cha bara, Kiswahili cha bara kio Kiswahili kinasemwa mm. kwa hinterland mm. Kiswahili rasmi kio Kiswahili kinasemwa kwa coast mm -hmm. Kiswahili rasmi mm. kuja kio Kiswahili cha bara mm. nzo Kiswahili rasmi mm -hmm. najja nemuona nti ani agambye okujjako ekipapula ekyo kizeeko mm-hmm. kizeeko <laughs> huwayo huwayo mm-hmm. banne ne bamugaa nti totakula enjuki <laughs> wakiyusiza oba tonakiyusa kizeeko ngaofuka banne be bamugamba kizeeko ngaofukamidde otambule ogende kakati okujooga okwo okujoogebwa buli ki eh, buli muntu omusajja omulala yatomera emmotoka yange yali avuga oyiruye muganda wange yagirimu ali awo mm. yali avuga awuliriza mupiira guli nambooli n'agibattula ku kulokotawo koze omuserikale yali mugugu bivubwati neŋamba nti vuga sijja kutabana na musiru wano tusibe emotoka yajja kumawumawu nayimirira yafuna okutyawaka sambodezika ndi yaraningawe nemuga yanyuko ava ayina okutyawa mazazika ayidwanga the man nokt mbuli lwokwatira etaya najanga ngo bantulukaku okulokotaba nemugamba nti gentleman wikirangula did you understand let us go to freedom square nkukube twebengumi fenna tugende wakayibula nga amanyoka bwandagala mm-hmm. because youare stupid follow me again somebody has knocked my car you are following me because you expect to get money from me follow me nekaliweta nengalabi yalyo nebalibuuza <laughs> yabuuza nti oyoani omulala oyo omutono oyo that taine man ehe kakati mekyo ekintu kyemutamanyi nti byo byonna byakawunyemu byaki mane nti bano abantu balowooza nti bajja zijja mu bannaabwe n'otunuulira poliisi buli poliisi sitationi yonna gy'olaba bodaboda ezijjuddeko kitegeeza oyo takola looni yagiwaayo n'olwekyo incident sizino zimulaba omusajja gwe naakalaba omugezi wano bamuyitaani mm. male mm. dokita male namulabanga nnyonyola suicide tirwaki omwana wemasaka yeeyokezza n'agamba nti omuntu okutuuka ku conclusion eyo aba ayogedde n'omubiri gwe ne gugaana omuwa answer for sometime mm. ng'ate ekintu ekyakyagala nnyo omwana oyo nsobigi yokola butetikka osoba sentonga emasaka singa yetika sentongo n'agenderako yalitegedde yalisendirire message etunizi omwana yeyosha mm. kati waliwo yabadde akutta akadomola waliwoya what is this what is this omanyi kankubuulire bwobanga oli mu birungi you cannot understand nga mumuli emmere ne muyiwa toyinza kulowooza nti waliwo yasuza enjala yes kakati bano abasajja abo abatta boda gundi ki naawe oyagala amanda oli wa polisi amanda mukazi wakutuma amanda mm. naye fe abaganda batugamba nti egumba lyenkejje terikuwamu busomyo nono naye owa bodaboda gwokwata ofuna emitwalo kumi eginagula amanda naye talina nayewali naye gwe royalty polisi ekulumbya bobi waini omukube lwaki mmwe temulumba bakama bammwe royalty polisi negumba mu lujja lw'omusajja bba sente zammwe ezagundi ezasaako eza lwaki amanyi kwanini munaoneka kazi kwananchi lwaki tetulaba yoraiti polisi ngeyingidde ewa inspecta general police emukutta ebitoji nti police tunataka pesa yetu where has this 100000 go kakati mwemulowooza omanye omwana omwana gwe bakuba ku ssomero mm. akuba nnyo batoobe mm. kuba manihood agiragira wa waka, waka. kakati these people after being frustrated by their bosses who cannot pay electricity bills who cannot find chaco when the, the pressure is exerted on them uh, to their, uh, from their wives they also vent it on us eh, yes kubanga wotegerera batugamba mu byobufuzi nti a e-, e person who comes from a primitive society mm. is very destructive mm. abatanzania babba esimu ne babbaki when a primitive army invades a civilized society it becomes very destructive mm. kati olwokuba abantu bano bava e-, ewaabwe mu balaki nga teri munyo teri nyanya teriiki bakuba obutale ne babusuula mu mutima gwagali nabo tebalidde nedda naffe in the same board anyumirwa jyo nga nawe tolidkubanga naye teyalidde zenyanya zimuluma naye nga yaganye kusolovinga problem let us help these people president akitegeere nti e, oyo omusajja abba kyendowooza kati nti eyo fellowship yebba 100000 from policeman how much money do they raise ziragawa mwali muziwayiriza kayigula kati ziragawa okyola ziragawa abapoliisi bonna babajjako emitwalo kumikumi buli mwezi zirakawa saako ki saako etabawaddeeyo eringa saako nga mubumuwulira unatu ekibiina kyabasomesa kifuna obuyambi okuva ebweru kiki mm. kiyambye eki kubasomesa ono simanya ono kanokavuuka kanokakamu ku bufere kano lwakakamba mm-hmm. kalumba national security fund mm-hmm. if you are honest you want people to, to, to, to, to, to be helped why don't you talk to, uh, about unatu yonatu ne pulezidenti yagiteekamu sentees e, e from europe from have they given a single kilogram of kawunga to their teachers unatu where is unatu unatu eriko wapi kakoza mu kifo kyokutya unatu ono permanent of education meandered kuba private schools where is unatu unatu naye efuna 1 percent ku musaala gw'omusomesa naye national society youth fund lwaki kirina yo teewa ku bantu anti etteeka lye baakola retirement kuba they invest this money kati kasajja kakaferiferi omanyi bulowooza mbuno omusajja wa national security fund ajabbuwa sente butwala amateeka mu palamenti nengalabi zaabo mbwabawe sente tajabbawo kuba even is keeping kuba baagala mbu liberalization ki batekewo ebikampuni byababbi mwababbye ebbanka nemuzikuba ku ttaka mm. omukazi n'asalako kati yagenze entungamu oba olokupulesa ezintuama nedda bajenda yabagambye abo babajenda bani fe tuli konve ya beret mutukwateko twogere sente betwazibwa era bonna bazze bagambye hmm. nti babalagidde bajje mu byobufuzi era akyenje bamuyimbirira nnyo mu byobufuzi wy they fear to be killed because of the information they have ochengi yajanga ex officio eh nene mudwali oliye wabwe je yava mu yali akola hmm. ambulance yo kaja akabiye yo tewali chiriyo niba kama tsete zinazo nezi bibwa atasigana mu fasta taina mu bwe mpulira no mbwera zetu rola ogero kama wali wo muntu ayira yo fasta eh, mwe banda mwe bali family family gazi yenene the moment the family expands a president cannot hold the power mm. that one we know mm. Goro dos Santos mm. abaana be singa muwala we oyo si yabye sente zimalamu oiro gundi mm. because when you are already you reach which is your family mm. naye abafamiry benyini nabo balina okumanya nti the family nawandika akatabo kange nembagamba the family members the first family must put input in the next president mm. why they become patching bags of the new regime nti kaakati tudde singa wajjawo gavumenti endala einakwata bano bakuteesa bani nebasiba tuvomitithemani kuba bamanya nti bano bwebalekera sente bebagenda okuwangula mukalulu eh, nti kakati ono gundi mutalika wamutalika hmm. yagera agenda kufa naleeta muganda we namuwe obwa prime minister hmm. kubawo wamutalika famiry ngagga hmm. kakati olowooza baba wamutalika mulivaamu abalala eno gavumenti egenda kumakinga sua nti gyebavuwaza because in five years what will you do in five years in five years ekinyumira abantu kukwata yatwala mata nemulyoka mumutwala emisinde abakola enguudo mukibuga nolyoka mujjamu esati nempale nolyoka mwetoloza nga enduulu zivuga enduulu zivuga enduulu zivuga ba luzira ekyo ekikyamula abantu do you think hmm. nti if you get a new government nti nti eh, abaavu bagagawala kakati how do you excite people what excites people is corruption yes. to deal with the corrupt mm. amanyumba nogakwata eh, yali talina nyumba inazikali amahoteri naduka nemusiba kunjegere musiba kunjegere ngaatambula bwati ayita mu kibuga abantu enebakuba erati eh, abazanyi okuzanya tikati bagala trilioni musanvu but are they helping the president because abaganda baga ntigogalirako gogaseera mm. mwalibadde mu makinga sure nti amatagaweeyo amataka bawe baganywe ogaseere naye nga baganyweddeko naye tonitagamba nti amataka weereddwayo babebi naki ne mutuuka mu kiseera ngaemmere bagigaba ne muddira emmere yaponye aponye yaŋŋana naye gwe ngaompagira nnyo nemugaa nti olowooza mpagira gwe mhm. nze aponye simumanyi mhm. aponye gwempagira mulala mhm. naye olaba nemmere yaponye yennyini gwe bayita aponye bagiyiwamu ettaka ate nabagiwamu nga nabo era balinanyaponya what type of people is kana kavubuka ne kagenda mu bank of uganda ne kabba 5 billion ono mulezi nabba 5 billion mu hotel iyo mutasula muntu mu bantu wala mu court ntwala yo nku be nkutuse mu court yo ne court ye wunyo busuma ne court yo nyi ne court ne wunyo busuma ekigitivi program yo yo nakumala wale yo etala bwetu bitambu